Xin chào, chào mừng các bạn đến với lớp học tiếng Việt của Poster はい、私は私はビート申しますこのビデオは日本人がベトナムで使える簡単なベトナム語を始めたベトナムレッスンですよろしくお願いいたしますはい、そしてこちらはケントです新しい日本人の友達ですはい、これから一緒にベトナム語を勉強しましょうね どうもケントですこれから一緒にベトナム語を勉強していきたいと思いますよろしくお願いしますはいはい các bạn đ ế n với lớp học tiếng Việt của b o s t はいあ今日はベトナム語の朝中に勉強しますね じいちゃん私この前ベトナムに来たんだけど、うん、ベトナム語での挨拶を教えてくれませんか OK ですこんにちははしんちゃおですよねうんでも発音はしんちゃと言いますしんちゃおですかうん素晴らしいあまたは私はビですベトナム語はドイラビと言います じゃあ僕はトイラ検討になりますねうん素晴らしいカモン ơn いえ、モン